Usually, when I go around the world, Por lo general, cuando viajo mundo, uh, people will present las personas me presentarán what seems to be a problem con lo que aparentemente es un problema that exists in their life. que aparentemente existe en su vida. But we begin together Pero juntos comenzamos to see that a there's darnos only cuenta one problem, que solo hay un problema and it's a perception problem. y es un problema de percepción. It's just a faulty way of looking at es the world. Manera, manera de mirar el mundo. Where you take something personal. Donde te tomas las cosas a título personal. You feel offended. Te sientes ofendido. Uh, by, by your own pride. Por tu propio orgullo. Uh, really not by other people. Realmente no por las otras personas. And so the pride Entonces, este gets washed away. puede ser lavado like waves coming, como olas que vienen y se lo llevan washing against the rocks. Que, como las olas que golpean las rocas and then the rocks become sand y las rocas se convierten en arena soft suave and they just get washed away y se son lavadas very gently muy gentilmente dulcemente it seems like it takes time pareciera que toma tiempo to wash away the ego mm, el lavar al ego because That is the most gentle answer Esa es la, la respuesta más gentil to the ego. para el ego. The Holy Spirit El Spirit Espíritu will Santo never take anything away te quitará algo from you that you do not offer willingly. tú no le hayas ofrecido con disponibilidad. So when you learn not to hide cuando and protect, aprendes a no eh, esconder y proteger tus creencias, tus pensamientos, tus conceptos, serán lavados en la luz.